saber que Jesus te ama? Você viu o preço que ele pagou lá na cruz por cada um de nós? Foi imenso, né? É uma realidade o que ele fez lá na cruz por nós. Ele se deu por cada um de nós. Porque ele te ama. Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. <laughs> Você quer ter a vida eterna com o Senhor? Então diga para Ele que você ama Ele, que você quer Ele como teu único e suficiente Salvador. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus.